Tajuk kita pada hari ini Ramadan Part 3 Dalam bulan Ramadan yang mulia ni Kita sebagai umat Islam akan berpuasa Tapi ada dasar bandingan dekat luar sana yang tak puasa Kau kalau kau nak buat dosa ke apa Jangan tayang dekat orang lain Jangan bagi tahu dekat member baik kau sekalipun Tapi kau Assalamualaikum dunia Hello aku tak puasa hari ni Baby oh sayang Baby sayang of course oh. Kau kalau kau dah tua Ataupun kau ni bocah yang belum balik lagi Yang tak sunat lagi tak apalah yang tak mampu. Ini ya Allah badan dalam macam tangki air. Umur muda macam Selena Gomez. Berbulu pula tu. Ew, tak puasa. Lepas tu kau main-main dekat orang kau cakap. Weh, aku tak puasa hari ni sebab aku period kau tahu tak? Kau kan faham aku period. Aku nak tanya dekat kau lah. Celah mana darah period kau keluar? Ha? Kau cakap aku masa pergi dekat tandas masa aku tengah melabur tu keluar darah period. Oh. Itu bukan darah period bang. Itu darah hasil daripada tahi abang yang keras macam hati abang tu. Oh. Pasal tu lah rektum kau koyak. Macam kau koyakkan nilai wajib dalam agama kau.